sai kuma tambayi ka ta gaba da ka cewa kana son ka yi nan ka ƙi taron suna iyayenka su ko suna son dole sai ka yi taron sunan to ya za ka yi alal haƙiƙa ya kamata ko kuma wajibi ne wato mu ‘ya'ya mu sani fa haƙƙin iyaye da Allah subhanahu ta'ala ɗora a kanmu mai girma ne in an ka jaye haƙƙin Allah subhanahu ta'ala na bauta mai shi kaɗaya tauhidi da haƙƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to ba wani haƙƙin da za ka samu mafi girma ga wani mutum ɗan ƙadan da Allah ɗora a kanka kamar haƙƙin iyayenka ya kai ɗa a saboda haka dai Allah subhanahu ta'ala ya yi wasiya game da ɗan ƙadan wurare daban-daban ya gaya mana ya gaya a al haqaf ya gaya a suratul luqman ya gaya surori daban-daban yana cewa wasinal insana walidaihi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin wafi fisaluhu fi amain أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون حقيقة مهمة أن أنا متم أنا مهمة سواسية جمادة أين إيا ينسى غدابي يكوت تامسو التي حملته أمه وهنا على وهن ما هي في ستار يكتشكنسا روني أكر روني duk lokacin da ta ɗauki ka tana cikin damuwa tana cikin tashi hankali yawan kasala yawan ainihin wato tashin zuciya har ta zo ta haife ka a cikin wannan hali ita wa fisaluhu fi amaini kuma aka yaye shi nono mahaifarka ta yaye ka nono a cikin shekara biyu ta yi wahalar shayar da kai shekara biyu Allah ce to na maka haka kai dan adam kurli saboda ka gode mini ni da na halicce ka na halicci iyayenka wali ka kuma ka gode mai iyayenka wanda suka zama su ne sanadiyar zuwanka a duniya su ne sanadiyar zuwanka a duniya Allah ta'ala halacce ka ta hanyar su su ma ka gode musu ma'ana ka kyautata musu matuƙar kyautata Ka yi musu ɗa'a da biyayya da duk abin da Allah ɗora maka na ka yi musu ladabi Allah subhanahu ta'ala ya ce wa in ka. in haka suka jayayya da kai iyayenka suka yi ja'in ja da kai ala an tushrika bi akan cewa sai kamin shirki ma laysa laka bihi ilmun abun da baka da sani game da shi ce dole sai ka wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala ce fala tuti'huma kakkai musu da'a a wannan wurin in dai za su saka hanya ta shirki ta tsahi Allah ce karkai musu biyayya wannan wurin amma kuma kautata musu da yi musu biyayya inda ba na sabon Allah ba yana nan wajibi a kanka wa sahibuhuma fi duniya ma'arufan ka zauna da iyayenka ya kai da ko ya ke ku zauna da iyayenku a rayuwar duniya ma'arufan da kyaukyawan zamantakayya ko da bisa kaddara ba musulmi ne babanka ko da mushriki ne Allah shi kiyaye ko da kafuri ne za ka aikata kafurcin shi ko shirka shi ka aikata ba amma duk abunda Allah ɗora ma da musulmi na kyautata ma mahaifinsa duk yadda yake musulmi ne ko ba musulmi ba kai ma ka ne kai ma wannan iyayen haka ana fahimta ku to mu komo taron suna ba shirka ba ne kuma sannan ba sunna ba ba shirka ba ba sunna ba to idan iyayen suka ce dole dole sai an yi taron sunan kai kuma ka ce ba za ka yi ba ka san na cewa babu shakka za ka jawo hushinsu kuma Allah ɗaya san lokacin da za su daina hushi da kai kuma tun wannan lokacin da ka nuna musu ba za ka yi musu da'a aka bisa ga wannan abun ba wanda ainihin laifi wannan zunubi bai bayyana ba aya alkur'ani ko suna ta manzon Allah a ce ga laifin wanda ya taron suna dalilin wannan ka kai ma iyayenka da'a ka bar su yi abunsu ba wai ina umarni ne a yi taron suna ba ina nuna mana ya kuɗiya, matsayin iyaye haƙƙinsu mai girma ne ya sha ƙarfin haƙƙin taron suna an gane ku in sun kace za su abin su ka bar su baka da laihin komai ko da cilista ma sun kai dole dole ka kai ka inda ba da niyyar ka ne ba da laihin komai ana fahimta ku Allah subhanahu ta'ala na cewa a suratul nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim duk mutumin da kafurce ma Allah bayan ya yi imani da Allah to kenan kuma kafurcin ya tabbata ya tabbata kafiri ne sai in ya dawo daga riddar da yi sai ce illa man ukuri sai da wanda an ka cilasta ma aikin kafurci cilas a dalilin in ba haka ba za a sabotar da rayuwar shi to Allah wato rahimun ne kuma afuwun ne Allah mai jinƙai ne mai rangume ne sai ka gayi wannan kalma ta kafurci da ake so ka gayi in ba haka ba za a kashe ka amma in a zuciyarka tana natsa da imani in ka gayi ta baka zama kafiri ba shine ya ce wa qalbuhu mutma'innun bil imani sai dai wanda faɗi kalma ta kafurci aka cilasta masa ko wani aiki na kafurci amma zuciyar shi tana natsa da imani to wannan bai kafurta ba walakin man sharah bil kufri sadran sai dai wanda kafurci kafurcin ne da ma yayyalwaita mai karji zuciyar shi tana cike da kafurci dama wannan aiki da aikata dama da kafir ne to Allah ce fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim wannan kan hushin Allah tabbata a gare su kuma suna da azaba mai girma to kaga ko da sun cilasta ma ne taron su ne in ya zama babu shakka zaka cimma hushin su in baka yi ba sai ka yi ana fahimta saboda girman abinda malaman usul suke cewa idza ta'arada mufsadatayn idza ta'arada al-mufsadatani ru'iya ashadduhuma dararan birtikabi akhaffihima mazan karatu mana malaman usulu suka ce idan aka samu banna biyu sun haɗu idan ta'aradul muftadatani bannabi biyu sun haɗu wuri guda ba makawa sai an aikata ɗaya to iya zama sai an aikata ɗayan nan to ru'iya ashadduhuma dararan sai a kiyaye wace bannace ce mafi tsanani sai a barta birtikabi akhaffihima sai a aikata mafi saukin bannar kaga hushin iyaye a gare ka ɓanna ce saboda a ganin su ka saba musu sannan kuma ainihin wato ƙarshe shi wancan abin da za ka aikatawa ka aikata abin da bai da asali a cikin suna in kai taron suna sannan su kuma ainihin ka saba musu ka jawo kanka hushinsu sannan hai zai kai ga abin da zai zama haramun don baka san abin da zai kasancewa ƙarshe to kaga sai a bar abun nan sai ka je ka aikata wannan taron sunan shine menene a darrai ne kenan mafi saukin ainihin cuta guda bi an gane ko a sharrai ne an gane ko sharrai ne ko mafi saukin sharri guda biyu sai ka aikata wannan domin ka samu ainihin yardar su ka su hushi da kai kuma hushin iyaye ka san mai girma ne a kan ɗa ba gani wani bawan Allah ne a dalilin mahaifiyarsa tana kiran shi shine juruhi tana cewa ya kai shurai tana kiran shi yana cewa ya ubangiji sallata da kuma mahaifiyata ya ƙi ya karɓa mata ta yi mai mummunan addu'a kuma Allah ya karɓa sai da ya haɗu da wata jarraba wata karuwa ta je ta yi zina ta zo kawai ta ce shi ne maciki in banda Allah ya wanke shi saboda salihin bawa ne to ka gani ashe haƙƙin iyaye in ka ɗauki haƙƙin Allah da ɗora maka abin da an wajibi duk abin da ba wajibi ko sannan sallah ta nafila da zaka yi da azumin nafila wallahi haƙƙin iyayenka suna sama ga wannan ka ɗauki azumin nafila mahaifiyarka ta ce aje azumin nan aje azumin na ce sai ka yau yau ka aje shi na rantse sai ka aje shi to ka kubutar da ita aje azumin nan kamar yadda ka san miji da yake girma haƙƙi akan matar shi ba za ta ɗauki azumin nafila ba a shari'a sai da izinin mijinta in bai amince ba sai ta aji. saboda ba ta san ko yana da bukata gare ta da rana ma shi ce an gane ko haƙƙin shi da ke a kanta shi miji wajibi ne yake a kanta ya fi wannan nafila da ta yi azumin nafila an gane ko kana sallan nafila mafi <clears throat> ka ta kira ka wane kai kashi ta nace ta dage tana ta kiranka ce na am yanke sallan na karɓa mata haƙƙin mahaifiyarka ko haƙƙin mahaifinka a kanka da Allah ɗora a kanka ya fi wannan sallar da za ka yi ta nafila kai kasa kanka ba sallar farla ba ce amma da sallar farla ce mahaifinka zuwa yana kiranka ko mahaifiyarka ba za ka karba ba sai ka gama sallar amma sallar nafila da kake yi mahaifiyarka ta tana kira wane kai wane kai wallahi ka karba mata haƙƙinta a kanka na ka saurare ta kai bai kai mada'a yadda ya dace ya fi wannan filan da kake don kai kasa kanka to ashe ya ku bayan Allah magane fa ba wai sai taron suna bane a sunna ba wai san ka da kana baka taron suna shine ka da sunna nan wane suke nan ba sa taron suna amma mi sunna nawa suke aikatawa sunnoni da dama sun ka bari ba su aikata sunnonin da annabi sallama yi umarni da aikata ko ya aikata amma wani suna tinkaho da cewa su sun bar taron suna shine kawai sunna to a takaice a nan ina nuna muku ba na ce aje a taron sunan bafa. baya da asali a cikin addini amma kasancewa shi rashin asalin shi a cikin addini kar ya sa ka saba da iyayenka ko ka saba da danginka ana fahimta ku in ba su gane kai a hankali ka bi a hankali a hankali har su gane wannan shine ainihin wato da'awa wadda take ta hikima ba wacce tun da ni ne ga abu na dole ne dole ko ba sa so ko iyayenka ba sa sai ka yi a hadi bi haƙƙin su akan ka haƙƙi ne suke da kanka ka saboda ƴan uwa musulmi Allah sa mu gane Allah sa mu kiyaye na'am